Iya, itu lagi-lagi banget ya. Satu barang sembilan kadai. Jangan nabek lah program dengan puspanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, bagaimana kabar korang semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Dan seperti biasa jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke videonya, uh, saya kemarin lihat di sosial media Perdana Menteri di Malaysia mengundurkan diri ya. Tapi saya nggak tahu pasti cuy. Saya nggak bisa apa namanya percaya apa namanya begitu saja gitu ya. Saya lihat di berita, saya takutnya mereka mengada-ngada gitu ya. Makanya saya ingin tahu dari korang semua apakah benar ini terjadi apa enggak gitu ya mengundurkan diri apa tidak gitu ya itu mengundurkan diri secara terpaksa atau keinginannya sendiri gitu ya sayang sekali sih cuy ya sayang sekali gitu ya padahal uh, eh, Abah itu orangnya baik kalau saya lihat-lihat cuy ya. Tapi kita nggak tahu ya kepemimpinan dia banyak yang tak suka atau yang suka kita nggak tahu cuy ya. Oke kita kembali ke topiknya kali ini kita akan mereaksi lagi sebuah requestan yang tiba-tiba hujan banget di uh, eh, DM saya cuy di hari kemerdekaan Indonesia tiba-tiba banyak banget yang nge-DM saya tentang video ini cuy dan saya dan saya cakap kepada teman kita kalau memang video itu kelakar atau ada apa namanya ini ada pengajaran saya mau react tapi kalau nggak uh, kelakar pula nggak ada pengajaran pula mohon maaf saya nggak bakalan react gitu ya karena di channel NDTK kan uh, penontonnya itu peminatnya itu banyak di komedi gitu ya komedi dengan film-film piramli gitu ya kalau di film piramli bukan yang sekedar kelakar saja tapi ada pengajaran gitu ya ya. Jadi ada yang kita ada pengajarnya bisa kita ambil gitu ya. Dan di sini saya dikasih sebuah link dan uh, judul videonya sendiri itu adalah dari channel Senyum Ustaz ya. Orang lagi dapat masak Maggi kat situlah Dio berdiri orang laki dapat masak Maggi kat situlah Dio berdiri Ustadz Syamsul debat lawak oh kayak ini kali cuy ya Uh, mungkin mungkin dia berceramah gitu ya, tapi kelakar gitu ya kayak kalau di Indonesia itu yang saya favoritkan banget itu kalau ceramahnya yang kelakar itu Ustadz Somad gitu ya. Pasti banyak warga Malaysia juga yang tahu dengan Ustadz Somad ya. Ini bisa dikategorikan lawakan stand up gitu ya, stand up komedi. Tapi dengan e, cara yang berbeda, lebih ke agama gitu ya, lebih ke apa namanya, lebih ke ceramah gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, saya penasaran banget ini Ustadz Syamsul ya, namanya ini Ustadz Syamsul debat lawak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Pum Faham macam orang lelaki Orang lelaki kan dia tak boleh Dari segi kita kena faham memahami satu dengan lain Orang lelaki mana boleh buat 2 3 kerja pada satu masa Bab multitasking orang lelaki memang out Termasuk yang bercakap ni Dia kalau buat satu benda dia akan leka dengan satu benda Pasal tak? Bang buang sampah tu bang Buang sampah duduk dia balik Sapu lah bang. Sapu duduk dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak. Kau ada banyak cerita lah. Dia marah-marah tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah. Maknanya buang dan dia disusun kemas kali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak dia tak boleh. Dia tak boleh Dia tak boleh. Dia tak boleh kena hmm. faham okay, tu. menjatuhkan lelaki lagi. Beza tau lelaki dengan perempuan. Perbezaannya. Perbedaan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah buk, tengah menaip. Masuk saya, tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Hmm. Penting ni. Aduh. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. <laughs> Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA, saya kat pejabat tu. Ah, ya, ya, ya dia boleh sambil menaik ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. <laughs> Dia boleh tu. Tak, tak, tak, tak, tak. Halo, mana ada? Pandai lah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat kau. main maknanya dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaik, dia boleh jawab kau, dia boleh sambung pula join cerita belakang tu. Ya, ya, ya, ya, benar banget ya. Ui, handal. Memang ah. perempuan itu handal banget dari segi seperti itu sih ya. Dia bisa melakukan uh, apa namanya banyak pekerjaan dalam apa ya intinya seperti itu cuy ya dia kayak bisa mengerjakan satu kaligus gitu ya andal betul nggak saya tengok mak saya Uh, saya tengok mak saya, dia boleh tuh Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. <laughs> alasan dia alasan. Mak saya dia goreng ikan. Macam apa Dia boleh goreng ikan. Uh. Dia tinggalkan ikan tuh Pergi dekat meja makan dia lap. Dia pergi kat sofa. Otak ni jalan tau. Dia macam solat fajr sam sam sam. Yang ni dia menyala ni, nyala belum ni, belum ni, belum. Dia buat. Kan dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapat dia masak Maggi kan situ lah dia beli. Dia tengok air tu dah boleh masuk ke meja. Bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. Contoh lah kan. kan. Jadi dia dia sanggup dia menghabiskan usia dia Benar banget <laughs> ya. Kalau dari ini ya, kalau kita berbicara dapur gitu ya, laki-laki seperti itu. Ya mungkin karena takut gitu ya, takut airnya habis kah, minyak mengembang kah. Roket, roket tempe itu, sentuh lah dia. Hmm. Yang tu beza lelaki dengan perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa dia banyak berfikiran jauh otak kanan dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh benar sekali dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni tak ada warna lah orang perempuan pula banyak pakai otak kiri jadi tu sebab dia bukan cerewet tau kena betulkan istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti Okay. Yes. yes. kau <laughs> orang kalau buat puji kau orang pun yes. Salah kan. Orang lelaki itu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat, buatlah. Yang penting siap hari Rabu. Patut lelaki. Orang perempuan lain siapkan minggu depan sebelum hari Rabu Sebelum pukul tiga atas meja saya Tak nak tebal sangat dalam tebal ni Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik Binding tau binding Kemudian type, type, type lah dengan pakai font Times New Roman font 12 Hormat lah Dia bukan cerewet Tapi teliti terus sebab orang perempuan Dia kalau nampak Langsir tu terjongkek sikit je. Hmm. Hilang mood dia nak masak gitu. <laughs> Aduh, ya Allah. Ya Allah. Orang lelaki lain. Dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil. Dia baca surat khabar. Langsir tu dah jatuh sampai kaki. Dia boleh relax je nak khabar. Mana? Iya. Betul. Sampai ke kaki. Bini, bini punya marah. Orang tak nampak ke langsi tu. Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh, bayang lah tu. Mana tak mustahak pun tu. sebab kalau pergi pasar raya. Pasal tak pergi pasar raya? Eh. Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia. Dia still tak tahu ke mana nak cari ini, ke mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting ke dia. Maksud yang bercakap ni. <laughs> Orang raya ni. Itu maksud yang Kira bercakap Kira tu Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul uh, ah, kan Betul betul betul, betul. dulu bayar ke luar ni lah bayar ke luar Orang perempuan lain Orang perempuan Bab pergi pasar raya Walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu uh-huh. Dia seolah-olah dilahirkan di sana tau <laughs> Dia tahu dah ke mana nak cari ni, ke mana nak cari ni. Dia tahu tau tu dia. Dan gepeh tu orang lelaki kalau beli barang dia akan cari satu kedai yang ada sembilan sembilan barang yang dia nak beli. Okey, okey, okay, betul satu betul. kedai sembilan barang. Yeah. Senang copek balik. Ya, yeah, satu kali saja. Orang sahaja. perempuan yeah. Ya, satu barang sembilan kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah. Ilah dah sebulan sebelum. Dia barang pun boleh. Dia sebulan. Wee, kena survey, kena survey. Survey harga pinggit, tinggi ringgit, eh, tinggi ringgit. Eh, jam eh, jam eh, jam eh. Kedai kedua pinggit, tinggi ringgit. Ih, mahalnya. Ya Allah, ni empat ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, dah lah. Ya Allah, pun mahal sangat. Ya Allah, sudah ni terlupa. Mana yang murah tadi? Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Tu sebab dekat pasaraya, pasaraya besar. Kebanyakan yang pengurusan dah faham hmm. isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Eh. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ lelaki beli barang. Eh betul. Yang ramai lelaki apa perempuan beli barang isteri, yang isteri beli barang suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bila Bilalah nak sudah hamba kau ni ya Allah. Bilalah nak sudah. Ya. Nampak? Benar banget ya. Eh? Tak faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan dia tak boleh dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat dua, tiga kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat lah, satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal tak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk dia balik. Abang ni kalau lalang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia marah-marah tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dikelirkan, disusun kemas sekali kan? Tunggu cuy, ini kayaknya diulang deh. Tak apa lah ya. Kita nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak dia tak boleh, dia tak boleh tau, dia tak boleh. Kena faham tu. Tu eh, beza tau ya? lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki Contoh kalau dia tengah menaip Tengok itu cukup Kalau Zain lah. masih, lelaki, kalau masih tertawa cik Berarti ini lucu Memang banget tak boleh. Pernah sih saya eh. sudah dengar ini baru-baru Tengah bu Tengah menaip Masuk saya Tengah menaip Weh aku ada benda nak cakap ni Kejap lagi lah yeah. Penting ni Aduh eh. Nak cakap Apa dia Berhenti <laughs> Iya yeah. yeah. Itu lagi lagi Itu lagi lagi Saya eh. tengok PE Saya kat pejabat Dia boleh sambil menaip walaupun bunyi Kawan gosip kat belakang dia boleh tu tak tak tak tak tak. Halo, mana ada pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat kau. Mimin, makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaik, dia boleh jawab kau, dia boleh sambung pula join cerita belakang tu. Ui, handal, memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya dia boleh tu sambil sambil dia goreng sambil sambil dia minum air contoh kan. <laughs> ini dia us ceritanya ya tak adalah mak sedia goreng ikan. Macam orang perempuan, dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soal hafal, sam, sam, sam. Yang ni dia menyala ni, nyala. Belum ni, belum ni, belum. Sik, dia tuan. Kan, dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun ini karena kebiasaan ya kalau menurut saya kebiasaan ini nengok lah <laughs> air itu dah boleh masuk lo lah Maggie ini lo nak ngogak ni ini lah, tak buka contoh lah <laughs> kan contoh lah kan jadi dia dia sanggup dia menghabiskan usia dia Dekat, dekat tampak tu, macam tu lah dia Yang tu beza lelaki dengan perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa dia banyak berfikiran jauh otak kanan dia otak kanan okay, dia banyak benar berfikiran jauh ini. Otak dia tak kanannya. benda-benda yang sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni tak ada warna lah orang perempuan pula banyak pakai otak kiri jadi itu sebab dia bukan cerewet tau kena betulkan istilah detail, dia perempuan ya? bukan cerewet tapi ini pengajaran sih ya Cik tu yes, yes. Korang kalau buat puji korang yes. Itu salah kan. Orang lelaki itu sebab bos lelaki dia macam ni Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu Macam mana nak buat, buatlah yang penting siap hari Rabu Okay, lelaki. simple, simple Oh, perempuan lain siapkan minggu depan sebelum hari Rabu sebelum pukul 3 atas meja saya tak nak tebal sangat dalam tebal ni kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau combining kemudian time type, type lah dengan pakai font Times New Roman font 12 tak? dia bukan cerewet tapi teliti teliti memang ya sebab orang perempuan dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit eh. hilang mood dia nak masak gitu Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain. Dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar. Langsi tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Eh, yang saya tunggu-tunggu yang kepasar ini. Sampai ke kaki, bini, bini punya marah. Orang tak nampak ke langsi tu? Kejap lagi dia naik rasa gigi. Orang bayang ke tu? Mana tak mentahak pun tu. sebab kalau pergi pasar raya. Pasal tak pergi pasar raya? Hmm. Pasar raya ni <laughs> tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia. Dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Hmm. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Masuk yang bercakap ni. <laughs> Ya, yeah, betul-betul. Kadang poin kan? Dia dah buat ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul yeah. kan. Yeah. Ya, ya, ya. So dulu bayar ke luar ni tak bayar ke luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu. Yeah. Dia seolah-olah dilahirkan di sana. Kan? Dia tahu dah ke mana nak cari ni, ke mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Dan sampai tu orang lelaki kalau beli barang dia akan cari satu kedai yang ada sembilan sembilan barang yang dia nak beli. Satu kedai sembilan barang. Senang copek balik. Iya, yeah, itu lagi-lagi banget ya. Satu barang sembilan kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah ilahi rasa bulan sebelum. Dia boleh barang pun boleh dalam sebulan lagi hi, kena survei, kena survei. Survei harga ringgit, tinggi ringgit, eh, tinggi ringgit, tinggi jam, eh, jam, eh, jam, eh, kena kena berapa ringgit, tinggi ringgit, mahalnya, ya Allah, ni empat ringgit, dah lama buat kerja ni, ya Allah, dah lah, ya Allah, apa mahal sangat, ya Allah, sudahnya terlupa, mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula, tu yang orang lelaki tak tahan tu. Tu sebab dekat pasaran, pasaran besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. -kedai Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ lelaki beli barang. Yeah, yeah. Yang ramai lelaki apa perempuan beli barang isteri, yang isteri beli barang suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah. Bilalah nak sudah. Ya kan? Okey okey okey ni dah selesai je. Okey cuy. Uh, jumpa. ini dua kali ya ini video ini sebenarnya di diputar dua kali ya di pertengahan disambung lagi gitu ya tapi uh, menurut saya enggak apa ya enggak enggak jadi masalah gitu ya karena yang namanya lawak walaupun kita putar sampai 10 kali 100 kali yang namanya lawak itu tetap aja ngakak gitu ya yang tetap aja lucu gitu ya menurut saya ya contoh tadi cuy saya sudah melihatnya pertama tapi karena saya masih ingin apa namanya ingin uh, secara detail mengetahuinya kan saya tetap aja ngakak malah lebih parah yang saya melihat yang keduanya lanjut apa namanya diputar balik gitu ya uh, ini warna kayak warna baru banget sih ya menurut saya sebenarnya kalau lawakan seperti ini maksudnya sebenarnya kalau Ustadz uh, ceramah seperti ini itu kayak Ustadz Somad itu sudah biasa menurut saya cuy sudah sering saya tengok ya di Indonesia saya, saya selalu nonton pertama-tama Ustadz Somad itu uh, apa namanya terkenal di Indonesia sangat-sangat booming di Indonesia saya selalu mengikuti semua ceramah dia cuy dan selalu kelakar dan selalu ada uh, pengajaran gitu ya dan selalu saya nonton nah kenapa saya mengatakan ini menarik karena ini uh, hal baru di channel NDTK cuy saya baru pertama kali mereaksi ceramah yang kelakar seperti ini cuy ini pertama kali uh, mereaksi ya tapi kalau uh, tengok gitu ya banyak udah banyak bu, udah banyak sekali gitu ya dan ini kali pertamanya saya tengok ustadz yang kelakar cara ceramahnya di Malaysia cuy tapi saya nggak tahu cuy sebab itu ada ustadz lain yang ceramahnya kelakar juga macam ini ustadz siapa tadi namanya cuy saya lupa nih. ustadz Syamsul ya ustadz Syamsul di sini debat lawak ya lawak sumpah ini lawak banget ya ini lawak banget apa ya lawak ya apa namanya kayak kita kita itu uh, tertawanya bukan tertawa karena ini cuy uh, lucunya konyol tapi kita tertawa karena realita seorang laki-laki contoh saya saya kayak tertawa itu kayak bilang benar banget saya juga begitu benar banget saya juga begitu dan pasti perempuan yang tengok ceramah ini pasti juga berpikir sama iya saya sebagai perempuan juga uh, seperti itu gitu ya kalau mengerjakan sesuatu itu tetap fokus. Di sini kita bisa diperlihatkan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki di saat bekerja ya. Beda gitu ya, beda cara apa cara berpikirnya, fokusnya juga beda. Tapi nggak semuanya juga cuy ya, nggak semuanya juga. Ada juga laki-laki yang benar-benar fokus dan ada juga perempuan yang tidak terlalu fokus. Tapi kebanyakan, kebanyakan wanita seperti itu dan lelaki seperti itu cuy. itu itu yang di apa namanya itu yang saya tangkap pengajaran dari uh, video kali ini cuy uh, lawaknya press banget dan realitanya dapat banget cuy realitanya dapat banget masih ada nggak video lainnya cuy kalau masih ada video-video lainnya atau ceramah yang lainnya yang kelakar kok orang bisa komentar di bawah cuy ya saya ingin dengar lagi nih kayaknya menarik ini oke dan mungkin itu aja cuy uh, eh, sekali lagi saya cakap kepada orang, kalau masih ada tolong uh, kirimkan linknya